te che ci lavi una volta a settimana. Brutto! In noi, il conto è di primura, a chi facci a terza, a seconda o a bassa. Ma su tipo è al di là di un conto. Ci insegna a strada a seguita. Siete pronti? e cui Didia pudetizzenta che quando lo principia canta tutta la gente mudia. C'è una potenza erotica e c'è di no altro affari. È come un contrasto tra a voce e un strumento. Tan tan tan tan! passa qualcosa, falla da uccelli. Cresce a musica e figliuletti mi sta potenza! Yeah, potenza! Figliuletti sta coreografia! No, ma davvero a me mi rendi felice. Sono esiliato lontano dai miei. Babbo è morto. Ogni A ci porta un'emozione nuova. Felicità, tristezza, malinconia. e Jawa finale! Allora, la seconda canzone è quantunque bella sfarente. Sì sì sì, e sfarrenta, mmm, sì sì sì sì sì, ci sono persone che cantano con ello. Vengo dall'anni 70 ma allora c'è qualcosa con il costume? Pare tutto uniti omosessuale. C'è una persona che ha bisogno di canutiali per figurarlo. Quanto misura a sala di concerto? E eh, io, a un palatino o casano, mica bisogno. so so Un si muove manco. La canzone Zanna Aspita di così. A R T I Arti. Allora, yé, va ma per me, ciò che mi qui saria che l'arcugi si così. Pinzetti a sueli cu a a a. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh